Want je zag zeg maar kleuren die eigenlijk helemaal niet bestonden. Vanaf dat moment werd ik ook wel een beetje zenuwachtig. Ik begon allemaal een beetje meer op een bad trip te lijken. Oh. Hoi en welkom bij de Tripphone. Ons doel is om wereldwijd het taboe op drugs te doorbreken. Zoals jullie weten doen we bij Drugslab best wel veel drugs en dat gaat ook heel vaak goed. Maar soms gaat het ook wel eens minder goed en daarom zijn we heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Dus heb je nou een goede of een slechte ervaring met drugs, Zet dan jouw verhaal in een WhatsAppje na onderstaand nummer. Dat staat hier. En misschien krijg je mij, Jiva of Nelly wel een keer aan de lijn. We hebben een beller. Hallo, met Bastiaan van de Tripphone. Hallo, met Brendan. Hey Brendan, alles goed? Hi. Ja, zeker. Met jou? Ja, ook. hey, eh, jij hebt een verhaal, dus eh, ik zou zeggen, bram maar los. Nou, ik heb dus een verhaal over uh, truffels die, die, ik heb gedaan. High Hawaii is dat. Dus een hele heftige trip heb ik daarmee meegemaakt. Mhm. Ik ben dus met een vriend, hebben we dus bij de smartshop hebben we dus een doosje met truffels gehaald. Ja. En toen zijn we naar huis geweest, naar zijn zus. En, want we hadden eigenlijk wel een trip zitten nodig. Mhm. dat was dus de zus van diegene. Dus eh, we hebben een beetje op internet gekeken naar voorbereidingen en eh, wat kan je het beste doen. Eh, nou, natuurlijk dat je goed in je vel moet zitten, dat is natuurlijk één ding. Ja. En dat zaten we allebei wel, dus dat was helemaal top. Ehm, er stond bij dat je misselijk kan worden, je kan ja, een, wat ze zeggen bad trips krijgen. Het kan natuurlijk ook een goede trip worden. Mm -hmm. Dus nou dat we ons hebben verdiept, hebben we het doosje opengemaakt. We hebben de truffels opgegeten. Ja. En dat waren eigenlijk ehm, zeg maar vier van die grote brokken. Dus we hadden allebei twee. En eh, ja, toen eh, gewacht. Ja, na ongeveer 30 minuutjes, denk ik, uh, begonnen we ons wel een beetje licht te voelen in ons hoofd. Een beetje misselijk. Even wat water gedronken, maar <laughs> het water dat, dat, dat smaakte zo smerig. Ja? Van die stroperige oude melk. Het was al, eigenlijk alles advies. Ah. vies. IJsthee, water, frisdrank, alles niet lekker. Oh, wow. En na ongeveer een uurtje begon eh, begonnen wel een beetje in te werken, maar eh, we zaten niet op ons, eh, onze piek nog. TV hadden we ook aan en we gingen liedjes luisteren en ja, mooie kleuren natuurlijk. En we hadden een, aan de linkerkant van ons hadden we een witte muur en je zag de kleuren van de tv werden een beetje overgebracht op de witte muur. En dat was best wel heftig, want je zag dan alle kleuren en je zag vormen van de tv op de muur. En je weet dat het oh. niet kan, dus het is extra uh, eh, trippy. Toen werd het nog heftiger. Want je zag zeg maar kleuren die eigenlijk helemaal niet bestonden. Ja. Dus eh, vanaf dat moment werd ik ook wel een beetje zenuwachtig. Ik werd een beetje bang. Ik, ik vond het allemaal... Het, begin, begon allemaal een beetje meer op een bad trip te lijken. Oh. Ja, dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen. We zijn even gaan roken en dan sta je daar buiten in het donker met alle lichten. Alles is spacey. Je hebt een mhm. sigaret in je mond en je denkt wow, wow, waar ben ik, weet je wel. <laughs> dus na ongeveer eh, drie uurtjes was het nog steeds wel een beetje beetje aan het trippen. toen zijn we naar huis gelopen, want we dachten, oké, we gaan nu naar huis, we zijn er klaar mee. Ja. En uh, de er achtergelaten. Waarom deden jullie dat? Hadden jullie zoiets van, het ging goed of? Nou ja, het was dat we eigenlijk dachten van, eh, we willen naar huis, want het was zeg maar al gewoon laat. Dus wij eh, dachten, nou ja, we gaan er vandoor. Ehm, we voelden ons nog wel een beetje trippy, maar het, het komt wel goed. Dus toen dachten we, nou ja, weet je, we gaan naar huis. Want ik had namelijk ook de eh, aflevering van vorige keer dat ik truffels had gedaan. Toen eh, ging ik van de boot af. En ik voelde me helemaal prima, maar toen ik thuis kwam ging ik echt volledig in een bad trip. Dus ik zou wel zeggen voor de volgende keer, als je dat doet, dat je dan toch nog met die trip zitten blijft zitten. Omdat ja, je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Ook al voel je je goed, zit je lekker in je vel. Het kan toch zomaar omslaan, zullen we zeggen. Dus ja, dat was misschien wel een verstandige keuze geweest. Ja. Maar ja, dat is weer een les voor de volgende keer natuurlijk. Gelukkig is het bij ons niet gebeurd. Ja, precies. Nou, ik had heel erg toen ik soms echt op de boot zat en naar huizen keek, dat die scheef stonden en zo. En dat kleuren heel erg intens waren. Had jij dat ook toen je buiten liep? kleuren waren zeker heel intens, ja. Wat ik ook zei, dat de kleuren waren die ik eigenlijk helemaal niet kende. Ja. Dat was inderdaad wel zo. Ik heb alleen niet echt uh, visuals gehad. Oké. Dat kwam misschien ook omdat wij eh, één uh, doosje hadden voor elkaar. Mhm. En dat was al heftig, maar misschien zei die man bij de smart als het niet echt heftig is, moest je wat bijnemen. We tripten wel hard, we zagen dingen bewegen, maar ik heb niet visuals gehad. Oké. Okay. Tenzij ik mijn ogen dicht deed, anders zag ik wel wat dingen, zeg maar. En wat zag je dan? ja, dan, eh, een, een, een, een spiraal. Waar ik zeg maar echt doorheen ging. Dus je deed je ogen dicht en oh, je zag gewoon een, spiraal helemaal rondgaan waar je echt mhm. doorheen ging. En dat was zo, eh, hoe moet je dat zeggen? Het was eh, net alsof je in een achtbaan zat. Ja. Die stil zat. Maar je weet dat je er doorheen gaat. Het was apart, maar wel ah. vet. Ik vind wel dat je het echt goed vertelt trouwens, want ik zit helemaal in je verhaal en ik kan helemaal ja, zien en voelen hoe je het beleefd hebt al met al, uh, vond je het leuk? Super, geweldig. <laughs> Hele mooie ervaring, echt waar. Eh. Het was fijn. Het was eh, heel erg mooi. Mm -hmm. dat vooral. Want alles leefde. <laughs> En hoe lang duurde je trip? Mijn trip was al met al vijf uurtjes ongeveer. Okay. Maar wat ik zei toen ik wakker werd, dat ik dan ook nog wel een beetje alles zag bewegen. Maar dat was ook maar een half uurtje. Dus al met al, terwijl ik me bewust was, ja. 5,5 uur. Oké, ja, die van mij was ongeveer ook, oh, denk ik, 6 uur ongeveer. Dus dat is wel gewoon een normale trip, zeg maar. Nou, Brennan, dan wil ik je heel erg bedanken voor je verhaal. En dan wens ik je een fijne avond. En als je de volgende keer drugs gaat gebruiken, doe voorzichtig. Ja, dat ga ik zeker doen. Oké, doei doei. Doei doei. <laughs> En check sowieso even de do's en don'ts over truffels. En wil jij nou ook je verhaal met ons delen, bijvoorbeeld over salvia, ecstasy, eh, kratom, noem maar op. Stuur jouw verhaal in een WhatsAppje naar onderstaand nummer en misschien krijg je een van ons wel aan de lijn. En dan zie ik jou de volgende keer weer. Doei!